ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو کیا کہلوانا پسند کرتے تھے آپ کے آپشن ہیں اے مسکین بی غریب سی معصوم کمزور صحیح جواب ہے اے مسکین سوال نمبر دو دنیا میں سب سے پہلی تلوار کس نے بنائی تھی آپ کے آپشن ہیں اے فرون نے بی کارون نے سی سات شبلی ڈی نمرود صحیح جواب ہے سی سات شبلی نے سوال نمبر تین کس رنگ کے کتے کو حدیث میں شیطان کہا گیا ہے آپ کے آپشن ہیں اے سفید بی کالا سی بھورا ڈی گندمی صحیح جواب ہے بی کالا سوال نمبر چار کس پیغمبر نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی آپ کے آپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت ابراہیم علیہ السلام سی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت یحییٰ علیہ السلام صحیح جواب ہے ڈی حضرت یحییٰ علیہ السلام سوال نمبر پانچ سب سے چھوٹے جنت ہی کو جنت میں کتنی بیویاں ملیں گی آپ کے آپشن ہیں اے ایک بی نو سی پندرہ ڈی بہتر صحیح جواب ہے ڈی بہتر سوال نمبر چھ کون سا پھل عورت کے بڑھاپے کو روکتا ہے آپ کے آپشن ہیں اے سیب بی آم سی انجیر ڈی انار صحیح جواب ہے سی انجیر سوال نمبر سات آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون سا ہے آپ کے آپشن ہیں اے اسلام بی ہندو سی بدھ مت ڈی عیسائیت صحیح جواب ہے ڈی عیسائیت سوال نمبر آٹھ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر سب سے پہلے کیا تعمیر کیا تھا آپ کے آپشن ہیں اے گھر بی مسجد سی خانہ کعبہ ڈی کنواں صحیح جواب ہے سی خانہ کعبہ سوال نمبر نو اللہ تعالیٰ نے کس نبی کا قد چھوٹا کر دیا تھا آپ کے آپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت ابراہیم علیہ السلام سی حضرت لوت علیہ علیہ السلام السلام حضرت یوسف صحیح جواب ہے ای حضرت آدم علیہ السلام سوال نمبر دس پناہ شوبان سے پہلے کون سا کام کرنے والی عورت ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاتی ہے آپ کے آپشن ہیں ای جھاڑو دینا ای بچہ پیدا کرنا سی ناخون کاٹنا شادی کرنا صحیح جواب ہے آج کل انٹرنیٹ پر بہت سی ایسی ویڈیوز گردش کرتی نظر آ رہی ہیں کہ جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ شعبان کے مہینے میں فلاں کام کرنے سے کوئی مصیبت آ جاتی یا فلاں کام کرنے سے انسان ہمیشہ کے لیے غریب ہو جاتا وغیرہ وغیرہ جبکہ یہ سب جاہلانہ عقائد ہیں روایات میں ایسا کچھ بھی کہیں نہیں ملتا ماہ شعبان عبادت کے حوالے سے انتہائی اہم مہینہ ہے لہٰذا اس میں خوب عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں سوال نمبر گیارہ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے خشکی پر کس پرندے کو بھیجا تھا آپ کے آپشن ہیں اے کوا بی کبوتر سی ڈی صحیح جواب ہے بی کبوتر سوال نمبر بارہ وہ کون سا جانور ہے جس کی کوئی مادہ نہیں ہوتی آپ کے آپشن ہیں اے مگر مچ بی صحیح جواب ہے بی خچر سوال نمبر تیرہ سورہ یاسین قیامت کے دن کس چیز سے بچائے گی آپ کے آپشن ہیں اے بھوک سے بی پیاس سے سی خوف سے ڈی آگ سے صحیح جواب ہے بی پیاس سے سوال نمبر چودہ دنیا کا سب سے لمبا دریا کس ملک میں ہے آپ کے آپشن ہیں اے مصر بی امریکہ سی چین ڈی انڈیا صحیح جواب ہے اے مصر سوال نمبر پندرہ کس کافر بادشاہ نے خود کو خدا کہلوایا تھا آپ کے آپشن ہیں اے فیرون بی کارون سی شہداد ڈی نمرود صحیح جواب ہے ڈی نمرود ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے کون سا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی تحفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جزاک اللہ خیرہ